Hoy Vizcarra, el presidente de Perú, ha extendido la cuarentena. Entonces vamos para hasta el 10 de marzo, desde mayo. Um mês, uma, quase um mês de quarentena. Hey! hey! Chichurus! Chichurus! Liptic Salon! Mais um meio. É, Já vamos para quase dois meses de quarentena. A quarentena cai em pessoa 16 de... 16 de março. E vamos até o 10 de maio. Vale. E... hoje Eu estava pensando assim como vi umas coisas e eu queria gravar aquele toque que que vai, vai haver um, um, um concurso de corta metragem por la escola Epic de Lima não, não, não sei bem se é aberta internacional ou não, pero se é domingo, assim que vou tentar assim por isso que estou gravando ahora. Né? É, eh, voy a dejar el enlace assim, de Facebook. Por aí alguém se anima. então hoje hoje na manhã né, eu estava justo fazendo algumas tomas así. Assim. Pucha, me vou a meter nomás a ver qué né? onda. O sea, no hay, no hay que esperar ter os equipos correctos e los mejores câmeras qué sé yo, ¿no? O sea, hay mucho eso hoy, hay mucho ese sueño siendo vendido, ¿no? O sea, ah, la cámara perfecta o qué sé yo. ni nada, o sea, hay que empezar ahorita, ¿sí? con lo que haya, ¿no? Empezar con lo que haya, Eso. Y nada, eso. A crear, a crear.